घमासान डॉट कॉम मैं हूँ आपके साथ दीक्षा भानप्री लोकसभा चुनाव के लिए आखिरी चरण की वोटिंग से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 मई को केदारनाथ दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी ने अपने इस दौरे में केदारनाथ मंदिर के दर्शन के साथ ही यहां नई बनी गुफा में ध्यान भी करेंगे सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री केदारनाथ में आने के बाद गुफा में ध्यान करने जाएंगे इसी को देखते हुए प्रशासन पुलिस और एसपीजी केदारनाथ ने पीएम की तैयारियों में जुटी हुई है ग्यारहवें ज्योतिर्लिंग भगवान केदारनाथ धाम की ऊंचाई समुद्र तल से 11,700 फीट है जबकि मंदिर परिसर से डेढ़ किलोमीटर दूर बनी ध्यान गुफा की ऊंचाई करीब 12,250 फीट है केदारनाथ के विकास का जिम्मा संभालने के बाद प्रधानमंत्री ने ही केदारनाथ में गुफा बनाने के निर्देश दिए थे बीते साल बनी गुफा का संचालन इस साल से विधिवत शुरू हो गया इस साल महाराष्ट्र के जय शाह के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुफा में रुकने वाले दूसरे मेहमान होंगे बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री केदारनाथ पहुंचने के बाद शाम को गुफा में मेडिटेशन करेंगे इसके लिए तैयारियां भी की जा रही हैं इसी बीच खबर है कि जिस हेलीपैड पर उनका चौपर उतरेगा वो अभी तैयार नहीं हुआ है ये खुलासा तब हुआ जब महानिदेशालय के अफसरों ने केदारनाथ हेलीपैड का निरीक्षण किया अफसरों ने पाया कि हेलीपैड पर आग बुझाने के पर्याप्त इंतजाम नहीं है इसके अलावा हेलीपैड पर विंड सोक भी नहीं लगा मिला